Je suis à seulement quelques heures de, de marche de Puerto Natales. Et, euh, là, voilà, je suis confronté vraiment à la, vraie nature, en fait, dans toute, sa, brutalité, dans toute son essence, en fait. Et c'est une sensation vraiment euh, fascinante. Il n'y a, pas de, vue magnifique. C'est pas, voilà, une splendeur que viendraient voir les touristes. Mais on sent vraiment l'essence même des choses. Donc voilà, ça y est, on est à Torres del Paine après deux jours de marche depuis Puerto Natales. Donc là, on est à l'intérieur du centre euh, d'accueil en fait du CONAF, qui est l'agence nationale des forêts qui s'occupe euh, de ce parc national. Et donc on va faire, euh, on va faire un petit tour ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on est ici. On va partir là pour accéder vraiment au massif montagneux qui est euh, Torres del Paine. Et on va faire le circuit qui s'appelle le W. Donc comme ça, comme ça, et la sortie là-bas. Et il y a un plus grand circuit donc, qui, faisait, qui fait tout le tour que je voulais faire au début. Mais c'est encore euh, fermé parce que les conditions sont encore euh, voilà, difficiles. On est encore en conditions hivernales. Donc je vais vous montrer tout ça. suis arrivé euh, au début officiel donc, du, circuit du W à Torres del Paine. Donc, je suis euh, dans le camping, qui est vraiment impressionnant. C'est un grand, grand camping avec un refuge derrière. Et je vais faire un aller-retour, en fait, 22 euh, km aller-retour pour aller jusqu'à un glacier, le glacier Grey. donc pour ce faire, je vais y aller en mode plutôt rapide. Je vais laisser mon sac ici et ça me donne l'occasion de vous montrer le matériel vraiment minimum à avoir pour une sortie en nature. Donc euh, comme moi, vous fassiez un aller-retour, vous laissez votre sac, ou si vous faites du trail, pour une marche d'approche d'escalade, voilà, une petite sortie en nature. Alors, les quatre indispensables, ça va être du matériel donc pour faire du feu. Ici, c'est euh, une pierre à feu, ça peut être euh, voilà, des allumettes tempête, un briquet, lampe frontale, couteau, ici multifonction, et couverture de survie. Donc ça, c'est les quatre indispensables qui vont vous permettre euh, de vous en sortir assez facilement si vous êtes en difficulté, éventuellement si vous vous retrouvez dans une situation de, survie aussi. D'autres petites choses plus optionnelles, mais euh, voilà, qui vont dépendre des circonstances. Si vous avez un petit peu de corde, donc un bracelet de paracorde, c'est l'idéal, ça peut être pas mal. Euh, moyen de navigation, donc euh, ici c'est balisé, je vais prendre juste une carte, mais un GPS sinon. Moyen de communication, téléphone ça passe pas partout, donc euh, balise de détresse ou téléphone satellite c'est l'idéal. À manger et puis à boire, là je vais pas prendre à boire sachant qu'il y a plusieurs cours d'eau sur mon itinéraire donc je boirai directement. Voilà, donc ça c'est vraiment le matériel minimum qu'il faut toujours avoir sur soi. petit camping au milieu de la forêt, super sympa, qui s'appelle le Campamento Italiano. Allez, c'est parti sur le bord du chemin. Mycorn. Un grand de grand. Bon, quelqu'un a dû le laisser là, euh, trop lourd dans le sac, mais c'est pas moi qui vais le prendre. <laughs> dur dur la montée. 45 minutes pour un kilomètre. Mais ça avance. la Torres del Paine, c'est terminé. On peut lui dire au revoir de loin. Au revoir. Et maintenant, c'est back on the road jusqu'à El Calafate et puis après euh, El Chalten. Donc on a un petit morceau encore. Tissu, le est un Argentine. Chili. C'est pas trop drôle ça gouvernement chinois a mis en œuvre les gros gros moyens pour qu'en arrivant au Chili, les gens ils se disent « Ah ouais, le Chili ça déconne pas !» La route elle s'arrête nette. Et pour nous, le retour en Argentine. soir, c'est le grand soir pour l'Argentine. Dans le pays où euh, le football est une religion, c'est leur dernière chance pour euh, se qualifier pour la Coupe du Monde. Je peux vous dire qu'on sent le stress du pays. Et pour moi, je suis à El Calafate, donc ça veut dire plus de 1000 km parcourus. On peut trinquer à ça. Voilà où je dors ce soir, pour la deuxième nuit consécutive. Enfin, hier, c'était pas exactement ici, mais dans le même type d'endroit. C'est une buse, euh, je crois que c'est ça le nom, une buse d'évacuation des, eaux, euh, pas des eaux usées, mais des eaux qui sont dans les champs quand il pleut beaucoup. Voilà, c'est un grand tunnel, hop, qui se termine à l'autre bout. Et en fait, bah, hier, je cherchais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent à l'extérieur. Et hier, je cherchais un coin euh, où poser ma tente à l'abri. Et le truc, c'est que le sol est vraiment merdique, c'est du sable euh, mélangé avec des cailloux, et donc c'est pourri pour planter les sardines, ça tient pas. Et euh, j'avais vraiment galéré la nuit d'avant, et je cherchais un coin à l'abri, et puis j'ai vu un tunnel comme ça, et je me suis dit, bah, au final, pourquoi pas, pourquoi pas dormir dedans Et euh, il s'est avéré que j'ai super bien dormi, très très confortable. Donc voilà, je réitère ce soir. Donc ça y est, on est à El Chalten. Euh... Première partie terminée, du coup, 1300 euh, bornes, presque 40 jours. Ça n'a pas toujours été évident avec beaucoup beaucoup de routes, mais voilà, je suis, je suis très excité par euh, ce qui va venir maintenant, avec le Greater Patagonian Trail qui normalement va être euh, plus dans un milieu naturel, donc voilà, vraiment, vraiment quelque chose d'excitant et qui va nous emmener jusqu'à Santiago. El Chalten, Ça y est, on y est. Bon, ça a l'air quand même super touristique. Hein. Donc ça y est, me voilà à El Chalten, euh, où j'ai retrouvé mon ami Dragos. Ça fait bien plaisir. Euh, donc, euh, pardon, je vais lui laisser la parole pour, expliquer qui il est et ce qu'il vient faire ici, tout simplement. Bah, ce que je viens faire ici, c'est rejoindre Virgin sur le Greater Patagonia Trail. Euh, à la condition que ma cheville soit remise à temps. Ouais, explique-nous ce qui se passe du euh, coup. Bah, la cheville, j'ai une entorse à la cheville gauche. Malheureusement. Cet après-midi, on va aller, on va faire un test sur, euh, sur une petite montagne à côté. On va faire un, petit, tour pour voir si ça marche. Ouais, un petit dénivelé sur de la neige aussi, je pense. Sur un trek qui doit faire entre 8 et 10 km, je pense. Ouais, c'est ça, un petit truc. Donc entorse de dernière minute malheureusement et puis sinon a priori tu me rejoindrais sur une autre partie, enfin un peu plus tard sur le trail on verra cet après On va voir ça. Petit tour du parc national des, glaciers avec Dragos. On C'est que l'échauffement. Hein. maintenant à l'accueil du Parc National Los Glaciares à El Chalten et aujourd'hui on a la chance de rencontrer Jorge qui va nous en dire un petit peu plus sur ce parc, sur l'importance des glaciers dans cette région et sur l'impact euh, qu'a le, changement climatique sur ces glaciers. En, en primer lugar, um, podrías explicar dónde estamos y qué es tu ocupación aquí? ¿Qué haces aquí? Yo soy Jorge, uno Jorge Lenz, uno de los guardaparques del Parque Nacional Los Glaciares, que es donde estamos, en el Parque Nacional Los Glaciares, de, Argentina, en Patagonia, Argentina, y en este momento estamos en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, que es la zona del Chaltén o la zona Lago Viedma. El Parque Nacional Los Glaciares es el parque nacional más grande de la Argentina, tiene aproximadamente 720.000 hectáreas, que es muchísimo y uno de los por qué se creó el Parque Nacional es para cuidar parte del campo de hielo patagónico sur, que es un gran campo de hielo, como lo dice su nombre, eh, donde nacen grandes glaciares y es uno de los reservorios de agua dulce eh, más importantes del mundo. En, eh, los últimos años, esos glaciares han cambiado mucho con el cambio climático, por ejemplo. Sí, eh, por decir, hace seis años, ocho años atrás, el glaciar más grande del Parque Nacional y por ende de la Argentina, era el glaciar Upsala, que da hacia el lago argentino, que es el lago de Calafate, digamos, eh, y por un gran retroceso que tuvo en su frente, pasó a ser el segundo en tamaño y hoy se considera que es el Vietma. Este año el Vietma, que es, algo que se está estudiando ahora y hay varias teorías del por qué está retrocediendo, está retrocediendo mucho más rápido que años anteriores.